भीड़ू हल्ला बोल बोल दिया रे मैंने भी बोल दिया या, इसका नाक तो मस्त बन गया रे आज तो अपन बिल्ले के काम की बैंड बजा डालेंगे ये क्या